Ho hem aconseguit! Hem tallat la Junquera! I, I tinc més bones notícies! El camió que ens ha intentat atropellar portava iogurts! I ara... I ara rebem amb un fort aplaudiment en Lluís Llach! Companyes, gràcies per la vostra empenta. Només puc pagar-vos d'una manera, alimentant-vos l'esperit i escalfant els vostres cors. Portes escudella i mantes? No! Porto les meves cançons! Joder! Però, però tranquils, les he adaptat per l'ocasió. Si vols anar a Girona, has d'evitar la P7. Hauràs de fer molta volta, et pots desviar per falset. Què? En voleu una altra? Sí! Doncs som-hi! La policia ha dit que prou que hem de marxar d'aquí, però us els he dit que ningú no es mou i m'han tornat a ruixar amb pebre. El gendarme ha dit que no, m'he quedat sense visió. Un altre, un altre. Si em diu sopem, la Conxita porta uns peus de porc i en Joan Miquel ha cuinat uns callos amb cigrons. Que tinguem sort si a la tenda se'ns escapa un pet o un rot. Fa pudor, fa pudor i aquí no hi ha ventilació. Un altre, un altre. Va, però només perquè insistiu, eh? Home, tampoc el cacau. El meu abric em va petit. I si passem aquí la nit, és molt probable que se'm gangreni un dit. Tot això està molt bé, però on són els xarangos? Escolta, maca, on collons vols que siguin? Aturats a l'alçada dels hostalets, com tot Cristo. I tu, Lluís, com t'ho has fet per arribar? Doncs de la mateixa manera que me n'aniré ara. Amb el gorret volador. Mira, mireu la gent, com talla la p us saludem dient amnistia. Farem altres accions si va l'aplicació. La la la la, la la la la la, doncs em sembla que no.